el mercat de la boqueria continuï sent un mercat de proximitat, continuï sent un mercat de barri i continuï sent també un dels mercats als quals els barcelonins hi anem a comprar. Que la boqueria continuï sent un dels nostres mercats més emblemàtics. No podem entendre la Rambla sense la boqueria i la Rambla sense, i la boqueria sense, sense la Rambla, no? i llavors, per tant, celebrem que hi hagi, o sigui, poder presentar avui aquesta, aquesta mesura amb aquesta voluntat de, en aquell mercat municipal, que és el més emblemàtic de, de la ciutat, poder treballar per preservar la seva essència d'equipament de, municipal.